feel this way forever. kasih telah mendukung OT Withdraw dan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube OT Withdraw Tulung Selatan. Pimpinan karya kamera terima kasih. Kita panggil grup selanjutnya. Sidar Belatung.